صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى أتى شمس أتى بدر أتى نور فوق نوري أتى أنت إيسير وخالي أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله sallallahu alaihi wasallam Thank you.